Et salut à tous et à toutes, ici Astrafotsi, j'espère que vous allez bien sur ce C'est votre pour un jeu d'horreur c'est la semaine d'horreur. Eh, autant sur le menu ah. de l'horreur, jour 3 Non, ok. et je le fais deux heures avant de l'upload. <laughs> Parce que hier j'ai fait bis, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Oh. Guess the place. Je suppose que c'est la place, c'est euh, cet endroit. some Fun, et je suppose que c'est Fred Perrault la sortie par contre. je peux pas monter la sorcière en ménopause. Et eh non, je peux pas. je Une comme un Fais ton chien vers l'office pour commencer ta nuit. Je t'appellerai une petite fois euh, dès que tu seras J'ai lu ce qui était sur le papier, j'ai pas lu. Ouais, c'est un peu Pourquoi tu flottes Pourquoi tu flottes Pourquoi tu flottes Et eh, euh... Nouvelle profonde. C'est l'esprit pas dit. Que je note. Ah. C'est pas faire le tour que vous. dire bonjour à I still don't know how to get afford this indoor playground. que dalle qu'est-ce que c'est Attends, je fais un pause, c'est pour un... Non, c'est tout le menu. Que non, je sais pas. Je, la dernière fois que j'ai joué, je, le voyais. Je peux pas, j'ai pas de torche. Si je me souviens la dernière fois que j'ai joué, moi je le voyais. Même en l'eau. Ah, ça doit être comme ça. C'est les consignes de comment nettoyer ses mains. Perso, moi, euh, je vais pas vite fait, peux arrêter de boire du coca Il euh, a de beaux yeux, lui. Euh, euh. Ah, ah. ah. J'ai toujours pas de flashlight Elle est Donnez-moi une flashlight. je veux ma flashlight. Je de ça. Pourquoi tu flètes, Pourquoi tu flètes, Pourquoi tu flètes, Fais pas le malin J'ai le high Y'a pas de lock euh, c'est sur ce jeu. Y'a pas de lock, ok. Ça veut dire, euh, si je clique à côté,

Et là, je peux éteindre la lumière parce que... C'est la meilleure technique d'être ici. Ils sont tous seuls dedans. Ouais En fait, on n'a pas vraiment d'objectif. un Diary. Pardon. Ils sont bloqués ou ils dansent dans sa zone d'adaptation

Je devrais aller euh, en bas euh, pour... Euh, ouais, voilà. Donc, ça... Euh, what the... Oups. Ah, ça va Give me. Oh! Dis What the hell? que je ne savais pas ça. What the hell? What the hell? je suis. Euh, C'est le meilleur jeu de cette histoire. Si je ne savais pas, c'est impossible de le faire. Arrête de flètes Arrête de flètes Bouddha. On voit même pas dans le noir, putain. En fait, ça c'est quand t'as peur de prendre un jumpscare, tu vas là-dessus. Et moi j'ai peur de me rendre des jumpscares. Du coup, je vais là-dessus. Mais si t'as peur de prendre des jumpscares... mais si t'as peur de prendre des jumpscares, pourquoi tu joues à des jeux d'horreur Parce que c'est loin, bitch Hey Hey le Goomba Ah ils ont changé le modèle Ah ouais c'était de Goomba Mais lui j'ai l'impression qu'il est bloqué What the heck? Because you never go. Je ne bouge Never leave before dark is never I will put on a great, great big show just for Vega Sprint, j'ai eu Enfrieger. Oh, hell no. Ah, j'essaie de me faire pas comme ça, bordel. Hein. Il se cache. Y'a pour faire de lumière en plus. Glow stick, flashlight, pistol, pistol. Ai, ai. your eyes opening. Open it, it! Well, C'est si plus avec une A plus